Lagun batzuk jogurrak baino lehen iraungitzen dira eta bifidusek baino zapore eskazagoa dute Badira parrandak irauten duten lagunak Badira txiki txikitako lagunak ikastolakoak Asko dira lagun lagunak Betirako izango zirela sinistutakoak eta azkenerako Facebooken ere ez dauzkazunak. Entazi ora eraman nahi zeituztenak komunetan, apustu etxeetan, batzokietan, dena aguantatzen dutenak, inorra aguantatzen ez dutenak, lagun asko dira faltan botatzen dituzunak, bere alboan bat eta bere sentitzen zarelako. Baina ez duzu hartzen berarekin egoteko tarterik, eta ez dakizu oso seguru zergatik. Whatsappeko lagunak norbaitek astakeria bat bota eta taldean isilik geratzea pentsatzen dutenak laguntasunagatik. Bizitza hitz egitea tabutzat dutenak politika ari zarelakoan. Lagun politikoki apolitikoak, lagun gizonak, lagun emakumeak, lagun txakurrak lagunak Zuretaz aprobetsatzen direnak Aprobetsatzen dituzunak Igurzten dituzunak Zaituztenak Besarkada batean agurtuak Egurtuak Zutaz dena jakin eta ala ere maite zaituztenak Kakitenak lagunak egiteko modu bakarra Lagun izatea dela Asko dira lagunak Baina dena Den dena hasten da izatetik Nor bere buruaren